Какая-то бешеная песня. Е, е, е. Начинаем. Кому? Так, давайте ну Где будем снимать? Е -е -е. Сейчас пирог. Не, не водка, блядь. Давай поближе сниму. Раз, два, три. И она как живая, нахуй. Она как живая, блядь. А тут она не